Bueno, pues 4 de diciembre de 2016, eh, feliz año nuevo a todos. Y bueno, pues vamos a preparar una serie para estos días y medio de, vacaciones. Eh, se supone que ahora viene un puente, nosotros no aquí en Andalucía no tenemos puente, por lo menos no en Sevilla, o no, por lo menos no aquí en Alcalá de Guadaira. Y bueno, pero sí vamos a tener un par de días de fiesta y voy a aprovechar para ir preparando ya lo que vienen siendo las, las navidades, las natividades del Señor. Y bueno, vamos a tocar canciones de, en el banjo, pero vamos a, tocar canciones navideñas, villancicos, y estos villancicos no van a ser los típicos de anglosajones, vamos a tocar unos cuantos españoles. Por ejemplo, pues que eso es el curso de baño en español. El primero que vamos a empezar es la de Ya vienen los Reyes Magos, ¿vale? Eh, una melodía, ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén, totín, pim popping Bueno, pues esa en el baño muy sencillito y yo creo que esta la podemos eh, poner para principiantes y quizá a lo mejor no principiantes absolutos, pero sí para quien tenga un poquito de, mínima idea. Todo a base de pellizco y de intervalo y de melodía ah, con cuerdas al aire, con lo cual es, bastante fácil. Venga, vamos al lío. Por cierto, me estoy dando la barba otra vez. Eh, me parezco un hiperman, ya, ya lo sé. Si no tuviera la barba blanca, sería un hiperman. Pero yo qué sé, yo me veo bien. No sé, parece un hiperman, pues sí, la verdad que sí. Bueno, es eh, cierto, ni tabulatura ni, ni leche, miga. Eh, echarle dos huevos y sacarlo mirando el vídeo. Cago en la hostia. Bueno, bueno, pues es relativamente sencillo. Yo creo que esto es para, para principiante, aunque tiene todo tiene su truco y no, es tan evidente como pudiera parecer. Entonces empezamos con, a empezar con la melodía prácticamente al aire. Al aire me refiero sin, pulsar cuerdas, empezamos ya vienen los reyes magos, ya vienen al aire hacemos la, la primera cuerda en segundo traste, un pull-off, y pulsamos la segunda en el, en el primer traste y pulso con el índice. El pull-off lo hago con el medio y la siguiente la pongo con el índice. Repito. piqueteo tres veces sobre la prima. Le doy a la segunda al aire con el índice. A la tercera al aire con el pulgar. O bien con el índice, que también lo puede dar. Creo que puede ser mejor con el índice. Ahora pulsaría la tercera en el segundo traste y la prima al aire otra vez. La, perdón, la primera, la segunda. ¿Vale? Esa es la primera parte. Y ahora viene la segunda parte que me voy a parar em, y es un poquito más complicadilla en el sentido de que lleva intervalos, pero realmente tampoco es que sea difícil. Vamos Bueno, para la segunda parte pues hacemos es decir, que voy a poner intervalos de, los distintos acordes. Esto sería de sol, do, sol, re, sol otra vez. Y esto es single string, ¿vale? Aquí vamos a acabar aquí así, ¿vale? Poniendo el red, este también, que antes lo he hecho single string solamente. Puedo poner esto o puedo poner esto. ¿vale? Eh, vamos a poner esto aquí así y luego en, la finalización sí vamos a poner este re, ¿vale? Entonces, repito. Esto es do, primero, segundo traste, primer traste en la segunda cuerda, segundo traste en la primera, al aire la aire primera segunda, pulsada la primera la segunda, al aire otra vez, y ahora, y aquí pongo primer traste, eh, la segunda cuerda, segundo traste, tercera cuerda. Y ahora hago ya single string. Tercera cuerda en el segundo traste. Aire. Intercambiando pulgar índice. Y acabo en re. ¿Vale? Y ahora hago y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. ¿Vale? Entonces... Ahora no me acuerdo. Ahora. Holanda... Esto sería sol, pero sin esta cuerda sin la prima. Sería re séptima. Aire. Re. Sol. poner el acorde o el intervalo con estas dos cuerdas, lo pongo así, que sugería al principio. ¿Vale? Como más os guste. Todo completo sería, por tanto... variaciones posibles. <clears throat> Se me puede ocurrir, por ejemplo, eh, tanto, eh, hacer la melodía en la segunda cuerda. ¿Vale? Y eh, así la melodía solo, pues un mojón, pinchar un palo. Lo que puedo hacer es acompañarla con la quinta al aire. lo mismo. O hacer los intervalos de aquí. A ver. Desde aquí. Eso. Que sería lo mismo de siempre. ¿vale? Son variaciones que se me ocurren, no las tengo trabajadas todavía. Pero bueno, si en algún momento hago un disco de villancico, pues primero voy a hacer un disco normal a ver si tengo cojones, y luego a lo mejor hago uno de villancico. Venga, con Dios.